saya nggak banyak ngomong lagi lagi makan permen karet rasa ini rasa cumi rasa yang pernah ada rasa cumi rasa cumi iya cumi apa teman eh mana kupera hilang iya di dalam tunggu Rumah siapa nih, Pak? Apa nih, Pak? Rumah baby Hanihui dong. Waduh. Waduh. Ya, duduk, Pak. eh, salah. Jadi gimana Pak Kuro? Gimana apanya? Tuh. Oh. Oh. Dia belum tahu ceweknya juga. Ah, belum tahu ceweknya. Iya, belum tahu. Tuh, tahu aja. naksir tuh dia tuh sama Pak Kuro gimana? Gimana sih? Gimana? Aku bingung. Pak Kuro, mau nggak nih? Gimana tuh dia <laughs> mau nggak nih? Apa? Ini. Enggak, enggak. Kenapa? Ngedoyan. Ngedoyan kah? minum es teh manis. Oh gitu. Mm-mm. Gimana Pak Kuro tuh? Gimana apanya? Tapi kan Pak Kuro katanya nggak suka cewek. Waduh. Iya. Mana iya. ada laki yang nggak suka cewek, Bu? Itu menyalahi apa itu? Kamu bisa jaga diri gak? Soalnya dari awal yang pertama kenal tuh kamu katanya. Hah? Iya. Gimana kenal? Saya jadi nggak tahu yang mana, Pak. Kasei. Kasei. Sasei. Sasei. Yang mana? Sasei, Pak? Sasei. Yang mana? Aku belum pernah kenalan namanya namanya Sasei. Masa iya? Ha-ha. Kok dia kenal kamu? Gimana saya tahu? Gimana, Pak? itu iya pertama <clears throat> kenal sama Wakuro katanya di nggak tahu di mana saya, gak, kasih gak, saya ini kenalin sama cowok-cowok lain dia nggak mau pak pengennya sama bapak nggak tahu tuh pak bapak, oh, bapak punya pelet apa pernah... bapak pelet kah pelet apa pelet da dapat dari mana pak <sighs> ya. kok bisa kayak gitu pak mana saya tahu pak saya nggak tahu pak saya pernah kenalan sama siapa itu saya, saya belum pernah kenalan ah kok bisa kok bisa gitu ya nah, nah itu nah, itu eh. kalau ketemu katanya ngobrol Pak Kuro tuh cuek katanya Hah? iya si Ajis tahu tuh Ajis Ajis iya tahu Mas kenal Enggak loh, beneran. Aku belum pernah kenalan di sini. Masa iya? Beneran. Beneran. Hmm. Makanya aku nanya kan Lupa kan ke... kali makannya kebanyakan cewek tuh kayak gitu. Kan satu aja. Saya nggak pernah ini mana sama cewek. Begitu Pak Kuro, dia pengennya sama Pak Kuro. Nanti kalau misalkan adik di kota, Pak Kuro gak apa-apa. Coba hubungin dia tuh. Saya belum kenalan, Pak. Masa saya hubungin duluan, Pak? gimana ya iyalah hubungan ya bukan maksud saya gimana saya tahu dia belum kenal juga orangnya nggak tahu kok bisa ya bentar bentar gue heran juga nah, itu dia dia di kota kah? Katanya ada nggak ya? Dia kebetulan enggak biasanya biasanya ada di pulau sih jam segini nih. di kota terus suka gue cuman gue belum kenalan tapi dia udah kenal hmm. emang dia cerita apa pak tentang saya pak iya dia hmm, apa nanya-nanya lah malu-malu gitu pak sumpah saya belum pernah kenalan namanya Sasi, Sasi. Sasi. kok heran ya kok bisa aku tahu nama bapak terus dia tuh bilangnya sama kali ketemu tuh Pak Kuro katanya deketnya sama Pak Kuro Hah? oh iya beneran pak iya saya makanya kenal, saya heran makanya saya nanya ke bapak siapa yang waktu itu bapak bilang di pantai iya itu Sase namanya hmm. itu keluarga aku pak hmm. adik adik saya itu pak yang paling cantik pak Jadi gimana ini kelanjutannya, Pak? Ntar saya paling nanya dulu dia juga salahnya di mana. Hmm. Takutnya salah juga kan, takutnya bukan Pak Kuro. Pak Kuronya aja nggak tahu. Uh, jujur ya coba ingat-ingat ya, sase makanya saya ragu saya hmm. ragu hmm. bapak minta saya hubungin saya kena belum belum kenalan gitu tatap mukanya belum bapak apa? Tatap mukanya belum pak saya sama dia Kayaknya Astaga Kok bisa gitu ya Kok dia bisa tahu Pak Kuro Beneran, Beneran. Kuro saya pak Kuro-Kuro kuro Iya Pak Kuro Gak ada lagi Itu Pak Kuro polisi itu katanya Iya Gak ada lagi lah <laughs> Koro apa anjing gua? Kok mau sama dia? Dia bau loh. Padahal aku udah bilang gitu. Waduh, waduh. Iya. Terus dia bilang apa? apa? Enggak, suka aja sendok katanya sama si Kuro. Suka. Astaga, suka, suka iya, apanya, suka Pak? Apanya. Gak tahu, Pak. Paham pelet Bapak bagus kayaknya. Uh. Anjir tuh. <laughs> Peletnya dapat dari Paleto, Pak. Apa di mana? Moncili ya? Enggak. Apa itu pelet-pelet? Emang kalau orang beriman tuh rezeki enak soleh, Pak. itu itu baby Hani kenapa lagi pusing? Apa dia? Kenapa dia? Gak tahu. Oh iya, hmm, saya, iya, saya waktu itu ini ada cerita juga sih pak. Apa tuh pak? Jadi kemarin kan ada kasus tuh. Hmm. Terus saya dapat tersangka ini pak, si vodka itu pak. Oh iya iya. Nah, nah. di situ dia ditangkap sama satu orang lagi cewek nggak tahu pakai topeng gitu nah itu kayaknya Ntar dulu oh iya nah, terus itu si vodka ini bilang ke saya bro lagi nyari cewek nggak nah terus kayak ini dia kayak bilang adiknya juga itu ada ini yang katanya nyariin saya saya juga bingung mbak Iya itu. Terus dia nunjuk-nunjuk cewek yang pakai topeng itu. Terus Pro gimana? Gak kenal sama dia? sih. The best. Gimana itu, Pak? Gimana itu, Pak? Tanggapan Aku Bapak sebagai sih. kakak aja, Pak. Gue gak paham sih. Ada udang di balik batu ini. kayak saya bingung kayak banyak yang bilang ini ada yang nyariin cuma iya itu sama orangnya sama sama kan sama kan sama lah hmm. mencurigakan sama pak orangnya pak kemarin aku juga ini mau naik dia cuman dia kabur mulu kabur mulu nah iya kah malu pak cewek itu wajar harus dikejar ya, masa saya kejar di penjara kan aneh pak kebihan ini kamu kenapa apa satu kamu pusing terus ya kebanyakan itu bro gak hmm, apa-apa kan hmm. kan sedikit itu oh nggak apa-apa oh, apa saya maklumin deh kalau di rumah kalau di rumah iya pak soalnya kalau nggak ada itu stres pak bapak udah ketergantungan udah. kah Enggak pak. Enggak enggak pak. Sedikit itu oleh-oleh tadi saya dari luar kota. Oke. Okay. Pak Bro. Iya. Katanya Pak Bro suka. <laughs> Katanya Pak Bro suka pakai obat kuat kata. Kata siapa? Suaranya hilang pikiran saya Mm -mm, itu baby Hadiwi hilang suaranya. Minum dulu. Halo. Halo. Halo. Kata Pak Ajis katanya Pak Kuro suka nimbun obat kuat. Waduh. Obat kuat apa? Ini kayak gini. Enggak. Ngapain hmm. minum obat kuat kalau udah kuat? Ya. Kan biar biar kuat tiga ronde. Waduh. Kasih tahu baby Hanihui. Ah, saya nggak nggak tertarik lah pakai obat kuat gitu buat apa? Mending natural. Oh gitu. Uh -uh. Boleh deh Pak, kalau ada gitu. Boleh kuatnya. Boleh apa? Ya, Dibelilah. Iya, Dibeli. Hmm mainan-mainan kayak boleh mbak ah ngapain mainan sudah iya, banyak pistol banyak. air tuh ya ampun pistol Dari air pistol dah. air pistol kacang udah punya semua sih pak nah kacang jangan pak pistol air aja yang yang itu pak yang 50 50 itu loh pak waduh ini buat nembak tikus pak di sini banyak tikus pak iya di sini banyak banget tikusnya pak kurang dia matinya kalau ditembak sama yang 50 gitu ya iya kalau pakai yang kayak gini mah tikusnya kemarin bilang gede gak banget, kerasa bang. katanya wah gede banget iya eh kok nggak bisa keluarin senjata saya udah pernah sih kena beberapa kali emang 50 emang sakit. eh aku kenapa ya nggak bisa nonjok kram ya kram Lompat dulu, Bu. Lompat. Tetap, tetap gak bisa. Waduh. Waduh, ini efek samping kayak nih, Pak. Iya, oh, ini kayaknya. Banyak kan. Ya. oh, harus keluar kota ya? Tuh, punya, punya saya tuh. Kalau mau. Enggak, enggak. Kalau di sini nggak bisa. Emang nggak bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Oh iya bener bisa dong. Bisa, memang bisa. Keram ini kayaknya, Bu. Iya, keram. Harus ini sulap sulap di belakang sana. Ya, ya udah. Jadi ini intinya kita tunggu dia di kota dulu apa gimana, Pak? Iya, tunggu dia di kota dulu lah nah, terus dulu kelanjutannya aku nggak tahu juga ini kok kok anehnya gini loh dia bilang pertama kali itu yang ketemunya orangnya itu Kuro Akuronya sendiri nggak kenal sama dia kan bisa gila saya pak um, oh iya waktu itu si vodka bilangnya sih gini pak dia ngelihat saya di salah satu vlog pak Mm-mm. Terus? Nah dari situ katanya dia ngel- ngeliat vlog si VJ atau siapa gitu ya waktu ada sayanya tapi dia katanya malah fokusnya ke saya pak saya juga bingung itu gimana tuh bisa jadi pak nonton yang merah kan Mm-mm. saya bingung juga nanti lah. penasaran juga sih ntar tinggal di bagusnya gini sih. deh bagusnya bapak uh, deketin dulu dia gitu kalau misalkan ada ntar aku kabarin pak uh, misalkan nih orangnya ada di pantai nah bapak coba-coba tuh ajak ngobrol dia terus yuk jalan yuk kemana ajak ya, ngobrol tuh masa belum kenal langsung ajak jalan maksudnya dia nggak apa-apa lah dikenalin dulu lah pak dia udah kenal eh, ya bukan maksudnya secara formal aja juga belum gini loh. aja dah gini aja gimana ntar misalkan kau ke kota yeah. eh dia ke kota ntar aku hubungin okay. terus nanti Pak Kuro nyamperin nanti aku kenalin gitu hmm, oke okay. nah gitu aja udah oke okay, beres nah udah udah dikenalin kau ajak jalan tuh itu baru aja ngobrol kenal kau dari mana oke okay. tahu pak. Paham juga pengennya sama bapak tuh. nggak ada, nggak mau sama yang lain. Heran. Saya bapak tuh. udah nawarin nama yang lain. Udah. Halo. Aku nggak lihat kalian. Apa emang karena kok kok kok gak ada orang? Nggak ada. <laughs> Aku nggak lihat kalian. Hah, iya kah? kayak harus keluar rumah dulu. Ke rumah dulu lah, keluar rumah kayaknya. kenalin nih Kuro silahkan ibu perkenalkan diri tuh kenalan dong kalian mana sih